Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo ayudar a un mayor hospitalizado a recuperarse mejor. Casi siempre la razón por la que se va al hospital se resuelve bien, pero durante el ingreso puede haber complicaciones que comprometan el pronóstico y la autonomía. De hecho, casi un tercio de los mayores de 70 pierde su capacidad de realizar una o más actividades diarias, bien por una patología aguda o bien por los cuidados que recibe. Pero esta dependencia se puede prevenir en la mitad de los casos. Por eso conviene colaborar de forma activa con el equipo que atiende a nuestro ser querido. La mejor manera es vigilando las situaciones que pueden dar lugar a dependencia. ¿Y cuáles son? Pues estas. El aseo. Hay que animar al paciente a asearse por sí mismo. La orientación. Existe el riesgo de confusión, por lo que será de ayuda orientarle en el espacio y el tiempo. La incontinencia. Si usa pañales o sondas, hay que quitarlos en cuanto se pueda y animar al paciente a usar el inodoro o la cuña. El tratamiento. Revaluar regularmente la pertinencia de las perfusiones, el oxígeno y las sondas de medición. La inmovilización. Levantar al paciente de la cama siempre que su estado lo permita y animarlo a moverse. La comida. Si es posible, adecuar los alimentos y sus texturas a los gustos del paciente, evitar dietas restrictivas y procurarle una evaluación nutricional. Y el alta. Conviene anticiparse para evitar retrasos cuando se la den. Nada más por hoy. Espero haber sido de ayuda. Hasta el próximo vídeo.